ілияс қонысбайға қаршыға жамбаевқа да жаздық бұл кісілер сайланбақтан бұрын есіктен есікке деген актларды өткізді халықтың бәріне мен сайлансам қатырам деп айтты маған дауыс өткізінде бәрін сылқитамын деп айтты енді келіп кеше біз келіскен бір күн бұрын келіскен адамымыз сайланбақтан депутатымыз бүгін уақытында күтпей бұл кісілер жұмысы жоқ па үйінде семьясы жоқ па баласы жоқ па келіп тұр а мына депутат қазір э, тығылып э, қайда екені белгісіз дәл уақытта жұмыс уақытында жоқ енді ол кісі сайланды ғой енді сайланды ғой мәслихаттың хатшысы болып сайланды иә осы уақытқа шейін осы уақытқа шейін сосын қазіргі ана бұрынғы жұмысын тапсыру үшін қазіргі жұмысынан ол кісі уақытша қиналып жоқ жалақы жүрмей ақ қойсын ол ол халық қалаулысы ғой дұрыс па халық қалаулысы қазіргі таңда трамадолдың дерті болып жатыр ғой қазіргі таңда біздер тек қана общественниктер көтеріп жатыр сосын тағы да депутаттар бар неге осындай кезде бастарын көтермейді олар не зат бітіріп отыр кабинеттерінде отырады жылы жерлерінде неге не істеп отыр неге халықпен бірге емес осындай моментте рамадол бойынша мен қазір қыздарға қалдырайын рамадол бойынша қалалық мәслихат депутаттары былтыр көтерген жоқ ол былтыр көтерген білеміз ғой енді қазір дерт деген өкшіп бара ғой қазіргі таңда деген жоқ деген оны бәрі көтеріп жатыр оны былтырдан барлық комиссия қоғамдық кеңесте біз де көтердік оны но енді ол біз отырып отырып шешкенен ештеңе шешімі шықпай жатқанын көріп жатырмық қой біздер деген мен неге қазіргі таңда мен неге жалғыз өзім мен жалғыз өзім қасыма деген осындай еріктілерді алып алып мен неге жалғыз өзім рейд жүргізіп жатырмын да былай қарап тұрғанда неге жүрмейді менімен бірге неге жүрмейді жоқ жақсы сайланғанда халық сайлады ғой уақытта жұмыс жасамай ма не ол халықтың қамын тек қана мандат алған кезде халықтың қамын есіне түсе ма қалай болады жоқ тек сайлау алдында міне мен халқым деп шығады да қалай сайланды сразу болып кетті ма қайсы сіз жоқ енді сізге телефон соғып бір күн бұрын жаздық қой келістік қой бір күн бұрын бір күн бұрын жаздық ол кісіге айтпадым мына кісілерге мен етекшіде болмаймын мен басқа шаруаларым бар неге айтпадым бір күн бұрын сенделтпей адамды енді мен ол жауап бере алмаймын енді қазір сіз телефон соғып ол кісіні шақырыңызшы мында қайта шақырыңыз келсін можно же позвать рабочий график сейчас э, қазір Вы тоже своих маленьких детей оставили я грудного ребенка оставила Мы не можем здесь стоять и орать. Мы тек законы свои права. Қалалық мәслихат депутаттарының бәрін басын қосайық. Қашан, қазір ма? жоқ қазір бұлардың уақыттары жоқ қазір бұлар уже бір шама сайлауды күтті бір ай күтті и так деген енді қазір қаланың қазір күрделі мәселелер көтеріліп жатыр ғой халықпен бірге болсын депутаттар қайда шықсын бір күндік уақыт алмаймыз әрі кетсе бір жарты сағат бір сағат айтатындары бар жауап беретін сұрақтары ода тұрған бастайын деп что енді біз білгіміз келеді сол қандай шаруа жоқ отырып жасайтын шаруа ма или как всегда осылай бес жыл отырып кете ма или нақты кәдімгі кірісе ма қазір олардың бастарын көтеріп халықпен бірге болатын мезгілдері қазіргі таңда олар қазір бастарын көтеріп бірден бірге жүру керек қазір деген әрбір үйді мен қалай аралап жүрмін үйімді киім тастап қазір қаншама бар артынан мен аңдып жүрмін например былай қарап тұрғанда сонда менің отбасым жоқ олардың отбасылары олар қорықпау қорқып отыру керек мен сонда қорықпау керекпін ба сонда бірлессін бірге жүрсін бастарын көтерсін маған ол маған ол не устраивает ғой ертең суббота үйлене аласыз сіздермен сіздермен бірге жүреді ғой ол кісілер сіздермен бірге жүрген дегенде әрқайсысының өзінің округтары бар жиырма бес депутат сайланды отбасы банктің басшысы осы уақытқа шейін халықпен тығыз байланыста болмаған адам қалай ол мәслихат хатшысы болайын деп отыр ма осы сұраққа кім жауап береді ол қараңыз жиырма бес мәслихат депутаты сайланды отызы күні сессияның бірінші отырысы өтті оған бүкіл жаңағы ардагерлер кеңесі қоғамдық кеңес әкім оның орынбасарлары округ әкімдері дербес бөлімдер бұқаралық бақылауда бәрі қатысты 25 депутаттың арасынан ұсыныс берді мырзағалиев бейбіт айтты осы кісі депутат адам болады мынау бүгінде болады как всегда как всегда как всегда жоқ жоқ мен айта қояйыншы как всегда қалай баяғыша болды солай көк книжкаларын көтереді как всегда иә иә дейді бастарын бұған екінші адам болса екен ол бейбіт айтқан мынау деген ол бір адам үшін таңдау деген жоқ қой ол сайланып тұр ғой таңдау болса екен ішінен екінші адам үшінші адам болса екен депутаттардың ішінен алып тұр ғой ол келген жоқ ол ол кезде олар да таласу керек қой басқа адамдар алу керек қой ол бір адамды мына адам мына адам басшы болады деп қоя салған деп жиырма бес депутаттың алтын ешкім қаққан жоқ қой олардың өздерінің ұсыныстарын білдіруге болатын еді ғой 25 бес жиырма бес депутат дегенде біздің қасымызда кешегі жүрген кім ануар бірге да қалалық мәслихат депутатына мен оны көрдім мен оны мойындаймын бірге жүрді қалғандары қаяқта неге бастарын бұғып осындай моментте халықтың көзінің алдына көрініп жүрудің орнына олар собраниядан собрание бітпейтін не собрание неге шықпайды неге әрбір олардың райондары бар ғой бар неге сол учаскелерге әрбіреуі каждый неге охранять етпейді каждый қазір ушығып жатқанын біле ма қазіргі таңда мына трамадол мәселесі ушығып жатқанын біле ма жалпы деген қазір просто қарап қойып отыра береді да ал сіздер айтып жатсыздар ана жылы көтердік деп жатсыздар қашан бұл билікке жетеді значит бізді естімей жатыр значит биліктегілер да биліктегілер бізді естімей жатыр қазіргі таңда қаншама ата ана соғып жатыр күнде мен не жүгіре бермейтін болған таң демей күн демей бар ғой анда сатып дейді мында сатып мен қай жаққа жарлайын айтыңыздаршы мен қай жаққа жарылайын қазір енді жеті жүз қырық екінші бұйрыққа іштермесін енгізіп оны тек қана арнайы жоқ сіз қазір шақырыңызшы нұрболды өтініш қазір шақыра қойыңызшы келсін халық келіп тұр халық қалаулары ғой халық қалаулары осындай маған дауыс беріңдер мен қырамын мен жоям деді ғой пожалуйста халықтың алдына шықсын да біздерге шығып жауаптарын берсін болды мен артық ешнәрсе сұрап тұрған жоқпын мына жерде біздер тыңдасын міне мен тыңдай беруге мен міндетті емеспін каждый ата ананы келсін тыңдасын халықтың қалаулары ғой тыңдасын пускай деген құптап келіп отырмыз алдынан бізде еріккеннен келіп жатқан жоқпыз ол кісі қашан жұмысында кабинетіне отырады екен деп біз күтпейміз олармен күту керек бізді күту керек кезінде бізді тауып алды ғой сол сайлауға керек болған кезде иә біздің атымыздан қуып жүріп бюллетеньді алды енді келіп алып орларына отырды ғой енді жауап берсін бізде де сұрақ бар айтайық жұмыста жасаймын жасаймын уәде берді ғой жасаймын деген күні кеше де до этого не в это до этого мне ты вот посман порты не мессин сколько раз я тебя отправлял вот скажи мне я тебе сколько раз отправляла издевается дейді күледі дейді бар ғой отбасы банктің вообще мамандары дұрыс жұмыс жасап білмейді мен оны банктің басшылығына айту керек қой енді ол қай басшылығы сол енді қазір сол кісіге тұр ғой енді енді ол отбасы банкті енді сіз жоқ енді жоқ біз сізге жоқ біз сізге ешқандай злиха апай біз сізге ешқандай неміз жоқ та дым қарсылығымыз жоқ сіздің вообще біз жұмысыңызды білеміз бізге қазіргі таңда нұрболдың өзі керек отбасы банкті келістірмеген адам қазір халықтың алдына не зат келістіреді біз соны білгіміз келіп тұр бірінші күні ғой пускай бізге иә біз осы жерде күтеміз біз кетпейміз айтып баға беруге болмайды дым бітірмеген бүйткен деп дым бітір кімге үй берді айтыңдаршы маған кімге үй берді кім алды мұқтаждардан как всегда ақшалары бар адамдар алып жатқан үйді деген как всегда ақшалар алып жатқан адамдар үйді оны мойындау керек үй салынып жатыр салынып жатыр неге берілмей жатыр неге көпбалалы аналарға мүмкіндігі шектеулі жандарға вот берсін бізге келсін ертең көтереді ғой не проблема көтерейін деп мен соны білгім келеді не проблема көтерейін тұр жоқ маған ол кәм нұрболдың өзі керек маған нұрболдың ол хатшы болып тағайындалды ғой басын көтеріп бізге мына жаққа келсін ол кісі келмейді алдына аулап тұрсыз есікті алдына сөйлесіп тұрсыз айттық қой біз ол кісіге сағат төртте келеміз дедік дұрыс па бір күн бұрын сосын таңат айтшы да таңат бір күн бұрын таңат айта қойшы бір күн бұрын фейсбук желісінде жүз адам болып жаздық ол кісі жауабын берді қайда енді қазір саламатсыз ба ипотеку хотим взять не же біздер халық қалауларына кетіп тұрмық халықтың қалаулары халықтың үнін олар билікке жеткізуге міндеттері қайырымдылық жасадым деп маған болдамай ақ қойсын маған келсінші маған бері қарай мен жаңағы фейсбукта мен дым ответ берген жоқпын қайырымдылық жасаса ол өзі үшін жасайды ол олардың міндеттері деп айтамын мен тағы да айтамын оны маған бұлдамай ақ қойсын қайырымдылық жасадым мен бүйттім деп иә ол соны болдап маған жаңағы кімнің таң таңаттың астына жазды ғой таңат маңдайға бір отмычка салған кезде ол кісі шықты сіз мынаны неге көрмей отырсыз сіз хатшысыз ғой петропавл қаласында неге жауап бермей отырсыз неге үндемей қалдыңыз не себеппен біз жоқ жоқ жоқ не себеппен неге жауап бермедіңіз сіз отвечал тұрып құрманов жауап беріп отыр қалғандары қайда қарша қайда ильяс қайда неге жауап бермей ал сіз тек қана нені жоқ былай атпен сұраған кезде неге көрмедіңіз жұрттың бәрі көріп отыр жұрттың бәрі көріп отыр жұрттың бәрі көріп отыр ана кісі келісіп отыр келетініңізге бірақ сіз неге жауап бермей отырсыз жұмыстарыңыз қарайды деген сөз мынау жоқ жынды сандуғаш тау жоқ жынды сандуғаш тау алған халық ішін шырылдайды да жүреді иә иә иә иә иә иә ауыздарын жаба қоямыз қайырымдылық жасай қоямын аналардың аузына беру міндеттері қайырымдылық жасау міндеттері мен тағы да айтамын бірақ мен шырылдап мен мынандай болып депутаттар керім жұмыс жасаса мен мынандай болып жүрмес едім шырылдап бар ғой анда барып шырылдап мына біз осылай босағада тұрамыз да мен айттым ғой мен алдында сайлау біткеннен кейін айттым міндетті түрде мен бастайын дедім каждый депутат берген халыққа берді ғой уәделерін сол уәделерін жасауға мен кәдімгідей кірісемін халықты уже ұйықтатып болды уже мен берген уәдемде тұратын адаммын мен келем дедім ба келдім ә, отырғыш бере қойыңыздаршы қыздар сұрап алғандай сіз шақырдыңыз ба кімді Нұрболда? халық қалаулысының телефоны занято не проблема шешіп жатыр екен қандай проблема шешіп жатыр қазіргі таңда итке қабалып жатқан ана вообще балдар көп қазіргі таңда деген итті айтып айтып шаршадық сіздер көтеріп көтер бірақ халық почему то көрмейді депутаттардың э, кабинетте отырып алып көтергендерін көрмейді оны деген ешкімге көрініп жатқан жоқ ол жұмыс деген отбасы банкке барғанда саған не қылып жіберді ма как там выдают квартиры как очередность какая я вот знаю столько людей кто некоторые даже есть свое жилье получают ипотеку и сдают его сдают когда мы нуждающиеся да я 7 лет снимаю квартиру сколько раз я говорю есть какая-то программа мы ранее же стояли Бахто, отбасы помните сосын потом неполные 7 вообще убрали вот с, с августа месяца я писал заявление в городской Акимат. Я вызывал здесь был Инургол, представители сказали, мы решим к декабрю вашу проблему. Вот ваше это заявление на это. Аумин, не декабрь. Потом я ходила в декабре вот в Отбасы опять. мне сказал, программу ждите, будет, будет, пока неизвестно. Домов нет. Как вот как работает банк, на каком уровне, если программа есть, а домов дома не строят? Потому что мы же не бесплатно просим, мы же будем платить. Мы же платить будем первоначально бәрі бәрі закон Сколько лет ждем? Сізде Ақсайда тұрған дәлімбай үй бар, канализациясы жоқ. Екі жыл болды ана үйдің тұрып жатқанына. Вот осындайға қағылып отыр ғой қазір. Иә, иә, үйлер салынып тұр. Енді оны тек бұзып тастау болды ана жылы ана жылы үйді ешқандай депутат қозғаған жоқ үйді беруге ешқандай депутат қозғаған жоқ бұлар қашанғы үй жалдап жүреді елу де елу короче құдайға керек емес программаларын шығарып қойды отбасы банк деген оғаның ішіне как всегда действительно кәдімгі қиналып жүрген адам кірмейді оған как всегда қалтасында ақшасы бар адам кіреді как всегда ол соған иә как всегда кіреді бірақ почему то әлі үй жалдап жүр үй ешқандай да беріліп жатқан жоқ үйдің мәселесі мәселесін қашан шешеді жалпы қашан бұл үйдің мәселесі шешіледі күнде шырылдап жатқан бір ана қашан үйімізге келетін болса келетін айтыңдар халықтың алдына шығып айтсын депутаттар келмейді біздің қолымыздан деп или берілетін болса берілетінін айтсын халыққа деген сайлану үшін өтірік айтатынын сайлану үшін айта иә өтірік сайлану үшін мен өтірік алдадым деп халықтың алдында айтсын иә или үйдің үйді беру мәселесін үйді шешетін ол әкімдік қой ол енді депутаттар оны деген айтып жатыр значит ол әлдері келмейтін депутаттар неге қайтадан сайлап қойды онда деген ол ана жылы оның ана жылы әлі келмеген екен жиырма бес депутаттың он сегізі жаңадан келіп отыр он сегізі кім жаңадан жаңадан келіп отыр ішінде еснязова мира бар батаев деген бар қазір менің дәл есімде жоқ жұмағалиев өтеміс деген кісі бар жүсіп э, директоры бар э, жетінші поликлиниканың главврачы бар гүлнәфис иә гүлнәфис сосын ол негізі әлеуметтік желіге шықты тізімдерінің барлығы талғайранда тұр дейді ғой қырғын үй иә шынымен салынып жатыр ақжарда салынып жатыр курилкин жақтарда салынып жатыр вообще олар беріле ма берілмей ма вообще үйлер берілетін үйлер ма олар или ол ипотечныйға арналғандар ма бай адамдарға арналған үйлер ма сол как всегда ақшасы бар адамдар ала беретін үйлер ма жоқ көп балалы деп кәдімгідей да біздің үкімет кәдімгі күшті қылып кәдімгі кеуделерін соқтырып айтады біз үйге очередьке қойып деп ол келмейтін очередь болса оны не үшін өтіріктен алдайды да сүрлейді айтсыншы біз үй бермейміз болды деп бар ғой нақты кәдімгі солай сөйлеу керек қой солай айтамын не үшін үміттендіреді халықты деген сандуғаш э, в том месяце я была в жкх там рафхат кто рафхат вот он да он он говорит какая у вас очередь я говорю ну пятьсот Еще 15 лет ждите. Это нормальный вообще ответ? Я говорю, вы адекватный? А, нет, нет, хорошо, ты мои 100, 100 человек, я очередь идет, 100, 100 человек в год, да? Я говорю, как 100, если домов сколько строит? Ну, здесь не надо быть, я не знаю, не если посчитать. Если выделяет деньги, ну не может на 100 человек, ладно, разные категории, инвалиды, там пенсионеры, ой, нет, это, многодетные, да? Я сама как неполная, да, нас вообще выкинули со всех списков. Uh-huh. Я уже накопила первоначалку и постеп... отчисление, да, все есть. Ситуация брака у нас на, закон... на законном идет, правильно? Я, например, замужем не была ни разу, но воспитываю двоих детей. Но это как, например, я могу подать жалобу на нее. Например, я замужем официально не была, это можно проверить документы. И основываясь на этом, они не могут нас, ну, нужно решить эту проблему как жетімдерге қашан беріледі дейді тоғыз жыл болды дейді міне жазып жатыр очередьте тұрғаныма дейді бес балам бар дейді ал жетімдерге ала алмай жатыр даже дейді Разве это вообще нормально? Я Когда не будем, тогда вообще смысл, смысл Я келе жатыр ма? Постоянно сколько... Я с маленькой дочкой на руках приходила. Мен Таумыш Магалиева, он жеті тұрамын бізге алпыс многодетныйға берді соны былай болды процесі мен потому что әкімге талай рет барып мен әрең алғанмын процесс былай болды оказывается э, үкімет ақша бөледі екен ақша аударылады екен сол компанияға содан жарты бағасымен бағанағы жетпіс үйді сатып алған многодетныйға неужели қырғын үй салынып неужели солай тағы да выделять етуге болмайды хотя бы жиырма отыз қанша компаниялар бар салынып жатқан неужели бір бір анадан істесе хотя бы жылына он адам жиырма адамнан олар да көмектессе неужели соған обработка жасауға болмайды мен үш жүз сексен житель тұрады бізде жартысы акиматтың адамы қалай алып отыр ол бәкесі әке кеше ғана келіп отырған замакимнің көмекшісі үй алып отыр қалай алып отыр кеше келді ғой қаржысы жоқ қой ол осыған дейін алпыс мың жұмыс алпыс мың теңге жұмыс мен өз көзіммен көріп отырмын ғой осыны айтып отырмын ғой мен әйелі жұмыс жасамайды өзі алпыс мың теңге алады а қалай алды ол Потому что ол акиматта отыр А директор он Вы можете свой же дом взять, жилье, 25 миллионов. Я говорю, зачем? У меня нету. Если бы двадцать пять миллионов, я купила бы сама. бы Я лучше жоқ қазіргі таңда отбасы банк деген ничего нету вообще сіздер кейде бір бірақ сіз қайда тұрватсыз қазіргі таңда қазір нұрбол келген жоқ әлі деген нұрболды күтіп отыр қазір нұрболға өте көп сұрақтарымыз бар қазір халықтың қалаулысы болып ненің қалалық мәслихат депутаттарының хатшысы болды ғой қазір бізге өте сұрақ көп ол кісіге келсін жұмыстарын бастасын хватит уже отырып ұйықтау бар ғой кезінде спортқа да қатыстық мысалы берген рысқалиевтің қолынан да бізді бірінші орын алып мен грантым грантым да бар алдым сол уақытта сол маған не берді сол үкімет тарапынан не берді мен мысалы элементарно өзім очередьме тұрған нәрсемді ала алмай отырмын екі мың жетіде тұрған жерім он бес жыл болды. он бес жылдан бері үй жалдап келемін төрт баламмен маған да оңай емес мысалы қазір мен жоқ біздер жоқ біздер кім таңат таңат біздер кеше деген кімге нұрболға айттық та бүгін айттық та ол емес отыр ғой ол кісі отырды ғой мені өтірік алдап просто қалады деп ойлады ма он жыл отырғанда қай анаға сен көмек бердің айтшы дақпа дақтап маған списогін көрсетсінші мен мына отыз анаға бердім многодетный иә мұқтаж күйеуі өліп қалған иә тағы бірдеме көрсетсінші сол списокты неге қорқады ол бізден ашық келсін жылына жылына ол отырды ғой жылына он адам он бес адамнан хотя бы берсе қазір мынандайға жеткізбейді жеткізбейді мынандайға отбасы банк қанша адамға үй берді жалпы бізге нұрбол нұрбол керек маған апай сізге бұл сізге емес. қазір айтатын болар келген иә бұл кісіге ешқандай жауап жоқ иә иә күте иә, иә, тұрайық иә жауап болмағанда да енді күні кеше депутаттардан күні кеше емес ол бес жыл отырып келді ғой бұл оның алдында күні бұрыннан отыр ол депутат болып өмір екінші рет депутат болып отыр сайланады ол кісі егер жаманын білмесе мен мысалға мына орынға барып отырмаймын егер де дым білмесем мен ол хотя бы ол сол жұмыстың елу процентін мен білуім керек әшей қылып сен ловики қылып апарып отырғыза салмайды сен потому что халықпен кездесесің халықпен бетпе бетсің сонда каждыйдың сұрағына сен жауап табуың керек жауап таба алмайсың ба орнынан кетіп саған ол жұмыс бармайды танымайды ол кісі бізді иә. танымайды біз ол кісіні менде сұрақ бар мен баяғыдан келіп жүрмін акиматқа айтатын сұрақтарым былай жететін отыратын жерде есеп берсін халық алдына есеп берсін осы уақытқа дейін не бітіріп не тындырып жүр қанша үй берді маған сол қызық болды анаша шегіп қазір жер жерде трамадол шашылып жатыр иә флакон шашылып жатыр аяқ бастан болды ана жерде флакон мына жерде э, жаңа э, трамадолдың қабығы шашылып жатыр не бітіріп бір депутат осындай немен күресіп келді ма жастарымыз сіз айтып отырсыз ғой бағана біз алдыңғы жылдан бері қарай күресіп жатырмыз даже милиция элементарно милицияға шақырғанда участковый жаяу келіп тұр жаяу келіп тұр молдағұлова көшесіне алды маған не істейсіңдер бастары салбырап мынау жылқым тұр ғой қайдан таптың деп мына кісілерге керісінше поддержка берудің орнына тұр салбырап ал мына білмеймін мынадай мынадай учаскелермен жұмыс жасау дейді мүмкін емес депутаттар кіріс Бирокко депутаттар кірісу керек, олар шығу керек, приедет. Балдары бар бұл кісілердің тезеп кезінше. Өзіміз қарабасымызды ойламаймыз, балдардың болашағы Егер де біз бәріміз бірігіп, бана депутаттар бірігіп, осындай мысақаны Бәрі бірігіп, халық бар, бәрі спортсмен, бәрін біріктірсе, бәрін де жеңіп алады оның қасында қаңтар оқиғасында жеңдік ғой мына ондай болған жоқ айтамын шырылдап жеңді ғой спортсмендер де көтерілді тоқтатты ғой бәрі тап солай тоқтату керек қой бәрі жан жақтан жабылу керек қой кәдімгібіз біз әлі біз мынау біз бастамамыз енді аналар болып шығамыз түктерінде емес аналар болып мынаны жеңуіміз керек нашақорлықты біз бас тартпаймыз енді бәрін тоқтатуымыз керек жастарды мейлі өзінің сол жерде өлек бір атсын қырсын бәрін бірақ тоқтатпаймыз осы жұмысын бастатпа депутат бізде қосылсын бізге поддержка беріп көмектессін неге біздер шығуымыз керек олар егер де жалақы алып шалқайып отыратын болса біз олардың жұмысын жасап беруіміз қалалық мәслихат депутаттарына жалақы қатшысына төленеді ғой не жоқ бұл жерде жоқ бұл жерде жоқ бұл жерде депутаттарға ақша төленеді төленеді деген жоқ депутаттардың сөздері барлық жерге өтеді ол барлық жерге өтеді жету керек сол мүмкіндікті олар пайдаланбай отыр қыздар бір бірімізді тыңдайық бір біріңізді тыңдайды өздеріңіз шаршайсыздар мына айқайдан сосын сіздер келіп тұрған адамдар шаршайды айғайласпай жайлап сөйлейді жайлап ойбай біріншіден сосын екіншіден негізі жалпы мындай жерде бір ұсыныс беру керек еді осындай жерге бәріміз жиналайық бізге ол бәрінде отыр керек емес бізге мен деген жоқ зиха апай зиха апай маған өйтіп жоқ э, подождите подожди лиза лиза вот вы говорите спокойно Знаете, сколько я с ребенком на руках ходила? И только обещания, одни, даже ничего, сдвига даже нету. И обидно то, что когда ты видишь, что берут квартиры люди, у которых есть где жить, и они просто сдают. нәтиже Знаете, болмаса как это бұл обидно? бастамасы Они за свои деньги покупают, наверное, я не знаю. соны Нет, бізде да, знаете, какая там- Я, не, конечно, не могу Ренжимес, доказать, но әрине, я иә. знаю, что там коррупция полная. ренжімеңіз әрине бұл бастамасы деп біліңіз бұл әлі тек қана бастамасы біз болды біз ешкімнің сөзінде де тыңдамаймыз біз ауызша емес іс жүзінде көргісі келеді халық уже шаршады іс жүзінде көргісі келеді тиісті жұмыс жасау үшін белгілі бір уақыт болу керек па хотя бы ең болмаса жұмысқа кіріскендеріне бір ай уақытта вот бір ай болды жоқ жоқ жоқ жоқ екі жыл отырды ғой қазір сайланып ғой олар ей ол до этого болды ғой бұл жұмыста депутат болды ғой көрді ғой көрді ғой екінші рет тағы сайланып отыр осы уақытқа дейін не не бітірді есеп берсін халықтың алдына есеп береді ғой халық қалаулысы болды ғой қандай әлеуметтік желіде әлеуметтік желіде ешқандай сұраққа жауап бермейді соның ішінде нұрбол ә, отбасы банктегілер постоянно халықтың маған шығатындар мен уже мен уже шаршадым маған сіз айтасыз облздрав мен облздравты мен депутатсыздарда депутат болмай ақ та мен әрбір анаға каждый облздрав иә. чатында бәрінде отыр соның да барлық чатында отыр сол депутаттардың істейтін жұмысын мен жасап бердім бар ғой былай қарап тұрғанда олардың шырылдап сөйтіп жүретін жерлері аналар үшін олар жағдай жасау керек еді олар сөйтіп деген ешқандай жағдай жасаған жоқ тупо отыр көтердік көтердік дейді ол жабық кабинетте кімнің не көтеріп жатқанын кім көріп жатыр трамадолды көтердік дейді неге мен менімен бірге шықпайды неге маған бір телефон соқпайды ей сандуғаш қалайсың жақсысың ба ей давай бізде бірге шығайық бар ғой неге біз бірге шығайық жүр сенімен бірге көріп жатқан жоқ емес көріп жатыр ғой ол деген эфирдің бәрін бүткіл жерге тарап жатыр ғой он мыңнан жуық адам просмотр жасап тұрады ғой біздің видеолар деген бүткіл атырау шулап бүткіл атырау шулап жатқанда сонда неужели тек қана ануар жүр менің қасымда ануар жүр әлі жүр ануар деген сосын қасқа басқаларымыз біздер деген оның ішінде именно городской акиматтан тек қана ануар бар біздің комиссияда деген біздің комиссияда тек қана ануар бар енді мына сұрақ жол күртсіз қандай болады үй мынандай жағдайда многодетный шаруалар міне көріп отқандай қазіргі уақытта тамақтың қандай қымбат екенін көріп не дұрысталып хотя бы бір бес процентін айта мынау дұрысталды сендерді неге көрмейсіңдер жастар наркоман соны айтамын жастарымыз уже бітті болды шаруалар ол соғысқа да қарамайды зомби болып жатыр иә зомби бірінші жаққа салатын бар біздердікі иә иә дайын тұр уже көздер қылтиып дейді армиядан өйтеді жартысы тең жартысы сабақ салып аптекада ашық түрде сатылады бір нәрсені елу алпыс точка нашақорлықпен айналысады саудагерлер масқара ғой елу алпыс точкасы бар дәл спискісін береміз сізге керек болса бәрін біліп отырмыз қай жерде қай не бар отаным ана не нұрсаяда балықшы дейтін вообще ненің отаны жымдарада қайда солар неге күреспейді сонда каждый учаскіден уже бөлініп тұр депутаттарда каждый каждый учаскінің депутаттары бөлініп тұр солар каждый райондармен шығу керек олар. рейдқа деген рейдқа шығып кәдімгі біздер қалай күресіп жатырмық оларда солай қопару керек бәрін барып біз көріп жатқан жоқпыз бірақ біреуі де рейдке шығып жатқан депутатты да қай қайсысын да көріп жатқан жоқпыз біздер сіз даже білесіз ба даже дағы пенсионер болды ғой енді звондай қоясыз тездетіп детей оставили маленьких тоже сол айтамын біз оны күтіп отыруға халықтың қалаулысы міне көрдіңдер ғой халық келіп тұр біздер әлі күтіп отырмық міне бәрін де бірге шешу керек бірлесіп біз оны жеп қоймаймыз осылай халық көтеріліп кетеді мен ту алмалдан келіп тұрмын қазір он бес он алты километр жерден келіп тұрмын кішкентайым бар жаста екі ай соны көтеріп келіп отырмын бесікке бөлек кішкентай алты оқитын баламды бүгін сабақтан қалдырып кетіп кеттім құдай болып ол балаға бірдеңе болатын болса ренжімеңіз мына деп ғой жұмыс уақытында жұма күні бүгін келіп жатыр ма келсін былай уақытта мен үйіне барып тұрған иә. ештеңе жоқ қой иә кеттіңіз ғой жұмысына кетті жұмыс орнына кетіп тұрмыз ғой келуге тиісті ғой жоқ біздер деген қалалық мәслихат депутатының хатшысына келіп отыр кеше су жаңа сайланған до этого бір жылдай екі жылдай отырды да қайтадан сайланды ғой енді осы уақытқа шейін не бітірді соны біз сұрауға келдік не бітірді қазір дамыған заман ноутбук бар телефон бар бәрібір қарайды ғой ол үйден қарап мен ісімізге жауап бермейтін адамды мен айта алмаймын бірдеңе жасайды деп ол даже әлеуметтік желіде жауап бермейді отырып жұмысын қайда тапсырып мен нұрболды алдында деген кімде ол кезде деген кім қаршыға деген мәслихат хатшысы сол кезде де мен айттым замечаниемді кеше абдоллаға да барып айттым мен білмеймін мені естіп жатқан жоқ әдейі жасайды ма бірдеме ғой еще келіп кеше хат шығып қойған оны деген әдейі жасап отыр ғой бұл кәдімгі әдейі әдейі жасап отыр енді бүгін сол сол үшін алтын уақытымызды бөліп келіп отырмыз отбасы банкте постоянно жалбы деген базалар жасамайды е базасын реттей алмай отқан адам ол халықтың проблемасын қалай шешейін деп отыр ол отбасы банктегі мәселені шеше алмай отқан адам ол мына келіп халықтың мәселесін үлкен проблеманы қалай шешейін деп отыр или тек просто тупо тек осылай тек мына значоктарын алып алып мәз болып жүрейін жүрейін тұр ма тек жұмыс жасап жатыр олай баға беруге болмайды не зат жасалып жатыр негізін ақтауға тиіс ақтауға бірақ ақтамай ақ қойыңызшы бұл іс жүзінде келмейді келді міне келді бір сағат болып жүр біз сізге айттық қой сағат төртте келеміз деп келе қалмай деп айтқан жоқпын а еще айтуыңыз керек та сізге деген бір адам емес қой бірнеше адам келейін деп тұр ғой тұрмын менде жұмыстарым бар енді жұмысыңыз болғанда да сіз халық переводчик емес па сіз үшін бәрімізде де жұмыс бар бірақ енді сіздің жұмыс так біріншіден сіз енді бұрын неде отырып едік отбасы банкте үй туралы қандай проблема қазір деген үйлерден проблема өте көп та мысалы жалғыз басты аналар бар алмай жүр многодетный аналар бар жетімдер бар жетімдер бар қаншама ала үй жалдап жүр елуде елу бостан босқа шығарған субсидиялар бар құдайға керек емес бәке сәкелер алатын ақшасы барлар оны простой адам ала алмайды қазір ешбіреу документ договор ешкім бермейді қазір бермейді қашады ондайдан документациядан любой адам солай жасайды қазір ә, аналарға ең бірінші баспана мына ақсайдан салынған үй бар алты ма жеті үй бір жыл жарым болып тұрғанына канализациясын салмай кеткен ол үй жарамсыз неге осындай аналарды қағылып отыр ғой сондай үйлерден неге енді бұл жерде ақсай дейсіз ба талқайран бұлар талқайран ақжарда бар иә талқайрандағы үйлер бұл негізі сұрақ бұл деген мәслихат хатшысы болып тағайындалды кеше су жаңа тұрғын денсаулығы тендер береді құрылысшылар ұтып алады жаңағы компаниялар сол салады оған содан кейін біреулер жаңағыдай алмаған бере алмаған сондай сондай мәселелермен жүріп жатыр енді біздер енді өзіміз мысалы өзімнің отбасы банк ретінде де депутат ретінде мысалы жасап отыр бұйырса биыл бітіреміз деген ойлар бар концепция жоқ бірақ бірақ канализацияға ақша бөліп жатыр сатып жатыр нағыз детальный болатын болса мен бір екі күн емес осы жоқ сіз депутатсыз ғой иә. сол ақша мемлекеттің ақшасына салынып жатқан ақша ол даладан иә. ақша емес қой иә. сіз сол кезде неге айтпадыңыз бұл үйді неге салып жатсыңдар конденсация қайда суы қайда деп неге айтпадыңыз жоқ мемлекет ақшасын жойып жатқанда сіз көпе көрнеу көріп тұрып қасақана банкирсіз ғой білесіз ғой не болып жатқанын қасақана соны салдыртпадыңыз ба қалай болды қалай болды көрші қалаларда не істедіңіз жоқ көрші қала емес осы неге айтпадыңыз осы үйде неге сіз шырылдамадыңыз сол моментте ол кезде неге айтпадыңыз осы осылай сізге айтайын мысалы ақтөбе қаласында ақтөбе жоқ бізге ақтөбе не керек бізге атыраудың шаруасын кесіп алыңдар ше бірінші деген керек емес бізге мысалы құрсыншы неге неге айтпадыңыз кірлесті қайда деп үкімет неге ботқа жауып жібердіңіз жоқ сіз деген неге талап етпедіңіз неге канализация жоқ деп қайда салатын канализация жүргізетін барлығына жарияланды тендерді ұтты құрылыс компаниялар бір өздері жаңағы канализация жасап жатыр бір өздері үй салып жатыр үй салғандар салды канализация салмағандар жасамаған қазір сол мәселелер қаралып жатыр қайтадан жаңағы тендер беріп қаражат бөлініп енді ол сіз сол кезде депутат болдыңыз ғой қаттырақ сөйлейсіз ба мында халық естілмей жатыр сіздің дауысыңыз енді былай былай істейміз жаңағы міне қазір келіп жатыр ғой иә біз төрт комиссия құрдық бұйырса әлеуметтік жаңағы комиссиямыз бар құрылыс мәселесі бар соның ішінде біз қоғамдық ұйымдармен қосылып жаңағы контроль дейміз ғой тексеру мәселесін қадағалау мәселесіне сіздерді жұмылдырайық бірге барайық иә, ертең бұйырса біз бірге барайық сондықтан ертең бұйырса қаладан сұратамыз құрылыс қай жерде кім салып жатыр қандай ұтып жатыр ұтпай жатыр қай графиктер бар сол жерде барып бірге қараймыз енді тұра тұрыңызшы мен сұрақ қойып жіберейінші орысшаны дейтін депутаттар бөлген жоқ сендер дейтін сессияға салып бөлдіңдер ғой иә енді сол кезде неге міне ақша сенікі ғой мемлекеттің ақшасы ғой сен депутатсың ғой біз сенің халықтың қаулысы ғой сен неге сұрамадың сонда неге бұл кісі бәлен жыл бойына күту керек Сойды, еще тағы әлі біткен жоқ әлі тағы бес жыл дейін күту керек оны жерде неге немқұрайлы қараттыңыз салынбай үй салынып жатқан жерде коммерция жүрмей жатқан сөйтіп жүрмей қалай білмей бәрі де бар салынған жоқ мемлекет ақшаны далаға лақтырды ғой не ақша қайда білмеймін тендер ойнатып жатыр жоқ ақша қайда қайда ақша қайда неге екі жыл бұрын сұрамадыңыз иә жоқ неге қазір сұрауға неге неге сіз қазір сұрайын деп жатсыз сіз қай екі жыл болды депутат болдыңыз ғой сіз деген тойда сұрадық олар да ана компанияны жаңа сотқа бердік или недобросовестный дейтін бар соларға бердік жұмыстанып жатыр деп сондықтан ол жұмыстанып жатыр биыл да бітіреміз жоқ енді сіз ақшаны ақша кто деньги платит тот и заказывает музыку ақшаны бердіңіз ғой неге жұмысын сұрамайсыз исполнительный власть дейтін бар әкімдік бар тендер объявить еткен олар өздерінің жаңағы отдел құрылыс бөлімдері бар жоқ енді сонда сіз құрылыстармен жұмыс істейді жоқ жоқ сіз әліңіз келмейтін вот эксплуатация жасайтын мысалға содан кейін береді сондықтан бұл жерде мен сіз депутат болған кезде басқаша әкім айттыңыз ғой депутат болған кезде аманат болып өттіңіз ғой иә. бәрі болады деп иә бәрі болады дедіңіз жағдайдың бәрі бес болады дедіңіз иә бұларды үйіне барып шығарып алдыңыз иә иә иә үйде қадамды міне мен сізге есіктен есікке дейін тіпті есіктен есікке иә енді келіп алып и мен дейтін иә, сайлағандарыңызға көп көп рахмет сені білдіргендеріңізге көп көп <laughs> мен сізді сайлаған жоқпын <laughs> бейбіт бейбіт мырзағалиев бүйдеп айтты мына кісіні сайлаймыз деп басқа таңдайтын адам болған жоқ сізді сайлай салды иә жақсы басқа адам неге бейбіт болған жоқ маған маған осы сұрақ неге бейбіт болған жоқ хотя бы бейбіт хотя бы ол халықпен кәдімгі арасында жүр ғой ол кәдімгідей жүр ол ашық ол кәдімгідей ашық ол молодец действительно молодец можно я да спрошу нурбол оразбаевич здравствуйте еще раз. Вы, наверное, меня помните. А, я обращалась ранее по программе «Вахтодласы», тоже была здесь в Акимате, нас вы исключили, да? Потом я приходила к вам в ноябре месяце. Я тоже спросила у вас лично, какие программы теперь существуют для неполных семей. Каждый строим, собственно. А, вы сказали мне, что в феврале вы планируете а, для Тарауского региона открыть ну повторную программу «Бактодбаса». И туда будут тоже включены, вы сказали, неполные семьи. Сейчас у нас апрель, завтра 1 да, апреля как я понимаю, программы таковой нет, да? Ну, Подождите, да, вот теперь я хочу уточнить, а, а, какие преимущества есть сейчас у нас у неполных семей и вообще стоит ли стоять и держать депозит в вашем банке. Потому что надежды только обнадеживают. обнадеживают. Я была в ЖКХ, мне вообще оттуда сказали, что вы можете еще 15 лет ждать в очереди. И, ну, это посмешище, честно. Это просто издевательство над простым народом. Потому что мы не просим у вас бесплатно дать нам жилье. Мы просим на законных основаниях, выплачивая, гарантируя платежеспособность, потому что это доказывает мой депозит. Я, у меня есть первоначальный взнос, да, но я не могу себе позволить ипотеку, которую предлагает ваша сотрудница. За, то есть это свой дом там 22 миллиона или первоначалка, у меня нет такой суммы. Хорошо, потому я... что я одна воспитываю детей. Жөз тыңдаңыз шеш, ана айқайын халықтың деген. жалобу э, Лязат Ибрагимова, представитель, представитель тоже от Басыбанка, да, она сделала вывод, что неполные семьи, это мы якобы разведены, специально разводимся. Но это же можно проверить, это документально. Если женщина состоит в браке, соответственно, есть соответствующий документ, Если Нет, все чистой подождите, воды вот проводится... Смотрите, вот Баса почему- банк, подождите, почему- вот Баса почему к банк нам такое выступает в отношение? роли полицейского, Если что мы ли? относимся, Я- если мы Мессером. относимся к режиму здоровья населения, <laughs> соответственно, на государственном уровне для нас тоже должны существовать какие-то программы. Почему нету домов? Почему нету? Как нам быть? Например, я 8 лет снимаю биыл үй беріле ма маған конкретно сұраққа жауап беріңізші биыл үй беріле ма годом я Биыл, за- а, за бұйырса квартиру беріледі. Қайдан беріледі? 150 тысяч. жоқ қазір қанша адамға үй беріледі Первый- первый- маған конкретно сұраққа жауап Я, керек Нурбол Разбаевич, да? Я плачу 150 тысяч за квартиру. Я эту сумму могу спокойно погашать Давайте я за вам свое жилье. отвечу вам. Вот Давайте. мы встречались два Да. раза, здесь встречались, Да. и у меня встречались. После этого мы писали письмо по поводу изменений Да. вот этих программ. К сожалению, э, у нас это не получилось. Поэтому я как депутат инициирую служебную записку, э, запрос. встречаться на приеме был наши как бы многодетные. Мы запустили программу, к сожалению, сейчас опаздываем чуть-чуть, юридический департамент задерживаем, месяц-два опаздываем. Но я же не отношусь к многодетным. Подождите, Вы поймите подож... это. Подождите, ну, я вас слушал. Мы сделали бах тут атра. Подождите, же нету, что мы пройдем по этой программе. Машинами, это как самолет порвал. Вот, допустим, допустим, через айфон. Будущем. Ближайшем будущем. Беспроводной. Анель, вот Потом. Ну, айфон. бар? норматив. Так я не пойму, вам Слышишь, мама? утвердили эту программу или вы ранее На сказали, что не стадии. получилось? Нет, нас нет, утвердили. Нас Утвердили. просто последний штрих сейчас юридический департамент должен подписать. жоқ сіз сонда отбасы банк неге бұл кісіге неге айтып отырсыз сіз ол айырылысып кеткенсіз үй алу үшін неге айттыңыз олай Мен айтқан жоқпыз ондайға. жоқ неге вот они Мы сказали вам что вы мы специально программа- разберись Мы программа жоқ оператора. банк неге ондай Когда ты Ибрагимова сделала? Не, не, это же официальный Мне а, вот жалобу банка. в Вот суд вы сейчас подали. директор, почему вы такие слова говорите? неге айттыңыз олай иә жоқ банк неге олай айтты ментовский вопросы жоқ полицейский ситуация кімсіз сотсыз болғандай айтатын біреуді обвинять ететіндей мы программу запускаем халықты месяц наверное запустим қашан басталады пақты үйді ала алмаймыз подождите мы подождите басталады порядка тридцать человек сейчас в данный момент иә иә сақталып қалады үйде былтыр өте алмаған өткізбей қалды апрель май но опять гарантии нету что это пройдут те, кто ранее прошел. Да, мы сначала Ну, вот это ранее, при- вот эти прошли, 30 человек, которые прошли, вот их мы пригласим. мынау уже Не бір жылда бір адам например. Нет, нет, бра- вы Хорошо. ошибаетесь. застройщик подает сегодня квартиру Не, не, дайте, я вам проверю и отвечу. Но мы- я еще раз говорю, мы запускаем эту программу Бақыт отбасы атырау. енді иіні жазып алдыңыз ба Чтобы Ал, запускать- иіні жазып алдыңыз ба иіні жазып алыңызшы енді Вы не даете гарантии. инста девятьсот үй үй былтыр өткендерге әлі үй бермепті ғой бақыт соларға қалай берейін деп тұрсың сонда бақыт отбасы қалай программа қалай шығарып э, биыл э, смотрите биыл ана э, бақыт отбасы республиканский государственная программа өзінің жалғасын табады жүре оған жаңағы акимат үй салды астам ауданында төрт үй салуатты тоғыз екі подъезден бір бір блокта сосын береке ықшам ауданында екі үй салып жатыр естіп жатсыздар ә, қайдан үй салынып жатқанын үшінші жаңағы біздің талғарайымдағы үйлер соның енді қазір құрылыс жаңағы талғарайда бітіп тұр тек қана иә. канализация енді барлық жерде де бір сұрақ қояйыншы неше маған бір көңіл бөліңізші мен мысалы қазіргі таңда күні кеше күні кеше қызым екі оқитын қызым мен өзі төрт баланың анасымын үй жалдаймын он бес жылдан бері алмалы үй туралы ма үй туралы ма бірінші үйдің мәселесін бітіріп тастайықшы иә, кім мен айтып тастап қояйыншы отбасы банктің атынан қанша отбасыға үй бердіңіздер осы аз қамтылған отбасы бар ішінде мүгедек жандар бар ерекше бала тәрбиелеп отқан жатыр көп балалы ана именно отбасы банктің программасымен қанша отбасыға үй бердіңіз көп адамға қанша нақты нақты мен сізге кейін жауап беремін жоқ кейін сіз неге неге бір адам деп жоқ неге сіз кейін сіз бәрін білу керексіз ғой отбасы өткендерге сізге жауап беремін қалай жауап бересіз вообще әлеуметтік желіде жауап бермейсіз чатқа да қосып қойдым сіздің орынбасарыңызды ешкім жауап бермейді біз қайдан аламыз сіздерде вечно отбасы банкте деген базаларың жасамайды сіз бір базаға әліңіз келмей отқан адам сіз халықтың мәселесін қалай сіз бір базаға әліңіз келмей отқан адам қалай халықтың мәселесін шешейін деп отырсыңыз маған сол сұраққа жауап беріңізші база бұл республиканский база жаңағы зависать етіп қалғандар болады бірақ оған кешірім сұраймыз да қазір жасап тұр қазір біз социальный жүйедегі жоқ ол акимат бәрі отбасы банкке жақындап кетсе тек счет ашу керек счетты алып айтсайыншы мен счет ашу керек дейді да жақсы оның ішіне халық счеттарын салады екен сосын уже күтіп күтіп шаршайды ғой сіздер балдардың атын аш дейсіңдер анаған аш дейсіңдер мынағаны қыртым кәдімгі қырғын баласын ашып қояды ол деген енді келіп баласының счетын ашқысы келсе сіздің менеджерлар сіздің менеджерларыңыз әркім әртүрлі ақпарат айтады білмейді нақты кім қандай бір жауап ешкім айтып, айтып көрген жоқ сіз өзіңіз былай бар ғой потиханы жіберіңізші бір любой адамды айтады ана менеджеріңіз басқаша айтады мына менеджеріңіз вообще мүлдем басқаша айтады тупой десе ренжиді бар ғой сыныңызды қабылдадық ол бойынша сіз банкіде адамдарға зарплата төлеп э, жұмысшыны ұстап отырдыңыз иә қазір э, қарамаған адамдарға зарплата төлемейсіз зарплата төлеп отырған адамнан дұрыс жұмыс жаса деп э, талап ете алмай отырған адам иә қазір депутат болғанда қалай жұмыс сіз қалай депутат талап етесіз чтобы шынайы халықтың ортасында жүру үшін қалай жұмыс уақыт көрсетеді э, біздің әлеуметтік желіде бәрін көрсету неше уақыт керек қанша ай керек уақыт керек нақты уақыты нақты уақыт айтыңызшы халықтың алдына онда көтеріліп жатқан мәселелер оны жіберіп жатқан сауалдар туралы біздер үнемі хабардар етіп отырамыз жоқ мына ильяс қонысбай қазір бағана экология отыр ғой қалада қала сасып жатыр ілияс қоспайдың неге бір ауыз сөзін неге естімедік иіс шығып жатыр деген бір ауыз сөзін неге айтпады халқым тұншығып жатыр еді неге айтпады бір ауыз сөз біздер енді былай ғой біздер ол мәселенің бәрін мына сіздер арқылы да қоғам арқылы да көтеріп отырсыздар бәрі мынау дұрыс оңды тұрыңыздар ғой комиссияны неге қарамайсыз комиссияның адамы иіс шығып жатқан кезде бізбен бірге емес неге ол қайда қала қасып жатыр ол кісі қалада жоқ па қайда тұрады атырауда тұра ма комиссияны кеше бұйырса бүгін келіп тұр ма не ол бұрыннан бар депутат қой сіз де бұрыннан бар депутатсыз өмір бойы депутатсыз қалай білмей қалдыңыз и сіз өзіңіз жеке басың сездіңіз ба жағымсыз жағымсыз сездіңіз ба бәріміз сездіңіз бе жағымсыз иісті бәрін де сездік сездіңіз иә енді сондықтан бұл мәселе қайда шықты бәрімізді де бәріміз де жаңағы біздер мына аныбызға бардық оның алдында ол бойынша біз сын сайлау үшін ба бізді сайлаңыздар деп алдында емес сайласаңдар ешкімге тимейміз деп айтып кеттіңіз ба бардық экологиялық аныбызда тазалық деген программа бар сол программа қандай бөліктен тұрады мен мысалы білемін сіз депутатсыз ақша бөлдіңіз білуіңіз керексіз қандай бөліктен тұрады тазалық сіз депутатсыз ақша бөлдіңіз жиырма төрт миллиард теңге шығардыңыз соның жауабы қандай бөліктен тұрады тазалық оның өзінің жоспарлары бар мен мен айтып мен бәрін білемін мен айтып берейін сізге мен айтып берейін сізге сіз депутат білмейді екенсіз мен сізге айтып берейін мен сізге айтып берейін жылға дейін бүкіл цифрды жаңағы сұрақ көбейіп жатыр да ауаны ластамай жұмыс істейді қарай алмаймыз өтірік айтып кеттіңіз ғой жиырма сегізінші жылға дейін қалалық мәслихатта қазір хат жатыр ғой ана новый поле творение бөл деген новое поле творение бөл деген хат жатыр ол қалай қалай оборот болады былтыр екі рет біз үй мәселесін әлі бітірген жоқпыз нақты биыл нешінші жылда очередтегілер алады үйді жоқ қарашы мына адамдар бәле миллион ақшасы бар үй алғысы келеді бірақ та қараңызшы екі мың жетінші жылы жылы Э, очередь тұрған адам екі мың жиырма үште әлі жер алған жоқ қой бұл кісілермен жер жер алып жеретпен үйде сала алар еді ғой ақшасы бар ғой мүмкіндігі бар сіз дейтін екі мың жетінші жылғы очередь бермейсіз ғой мына кісі қазір бүгін очередь тұратын болса бұл кісі пенсияға шыққанда алады ғой үйді жер қашан жер жер барлығы барлығы жер де неге берілмей жатыр жер неге бермейсің жер неге берілмей үй бермей ақ қой айтады пятнадцать лет ждите барлық э, э, үйлер кезекпен беріледі екі үш ойланып ақылдасып алайын тұр ғой салыну мәселе э, қарқына байланысты беріледі комиссияға ол жақсы жер неге бермейсің жерде мына кісі салып алсын дейді ақшасы бар инфраструктурасы дайын болғаннан кейін жер беріліп бастайды ол қай жерден тұрып тұр ғой қай жағынан тұрып тұр инфраструктура жол қиынбастық болып жоқ қой постоянно тұрып қалады жол жарық жаңағы су инфраструктураға сол жатады солар жоқ жоқ бізде жарық дейтін мокрый снег деп алдында төніп қалды ғой қар жауғанда жеті жеті болса төніп <laughs> қалады сіз депутат ретінде оған енді бәле миллиард ақша салып отырсыз ғой вот миллиард денег вложили мокрый снег қалай снег мокрый болады айтшы енді қазір жоқ жоқ қазіргі атырау қаласында су проблема су тазаланбайды отыз алтыншы жылғы свет проблема свет постоянно соғып болады э, мокрый э, снег э, болады мокрый дождь болады мокрый жел болады ол сөніп қала сол депутат ретінде алдыңғы екі жылда осы свет сөнбеу үшін не істедіңіз біздер былтырғы жылы атырау жағыты бірнеше рет тыңдадық оның ішінде де біздің мынадай условие қойдық бәрі жаңа атырау жағының елу бір процентін үкіметке қайыру деген мәселесін көтердік қайырдыңыз ба ә, біз ұсыныс бердік өкінішке орай біздің мынау заң шығарушы орган біз біздер жаңағы жоғарғы органдарға бердік өкінішке орай әлі хабары да шешілген жоқ бұл мәселе оңынан бірақ жоқ атырау жарық паттан салмайды ғой атырау иә, тобы иә, тобы салмайды оның бәрін депутат береді ғой сіз бересіз ақшасын ақшасын беріп неге бананы неге сұрамайсыз қайда деп жатыр ақкөпің работа жоқ ол ақшасы қайдан алады ақшасын бюджеттен алады ол бюджет қаланың бюджеттен шығарып алады контролирующий органдар бар ол ақша қайда егер де біреулер жеп қойып жатса дұрысталмай жатса оның жоқ жоқ жоқ сіз депутат ретінде ақша бергенде талап не кетпейді сіз магазинге барған нан алған кезде ақшаны бересіз нанды алмай кетіп қаласыз ба енді маған мына сұраққа жауап беріңізші екі мың он алтыншы жылғы кезекте тұрғандар алды ғой да соңғы рет үй қашан берді осы соңғы соңғы рет қай жылы берілді үй алдыңғы жылы екі мың жиырма бір екі мың жиырма екі мың жиырма бірде нұрсая жақтан берді ма қай жақтан берді берекеден берілді берекеден берілді енді екі мың алты алды ғой да ол кезде да очередьте тұрғандар да енді мен оны қазір айта алмаймын деймін ертең жауап берейін қай жылғылар алған мысалы двадцать екі мың жиырма бірдеге алып жатыр дейді ғой мына екі мың жиырма былай істейік егер де біреу алып жатса 21 год сдал, получила квартиру через год. Смотрите, к квантуса, вот смотрите. Если у вас есть подозрение какое-то, да, Может, можете официально... Но человек не скажет, конечно, не признается. Нет, давайте... Если я вам дам взятку и скажу, я дала ему взятку, запишите меня, Еще и дело вас возбудите. Дело возбудите. Вы же взрослый, вы же взрослый человек. Если вам какая-то информация, ну, пришла... Я вижу, какая информация, я вижу. Я. А там Кузьмин курьер знает, а А то Анна Жойна, фамилия, имя, отчество. Если я вам скажу ее фамилию, имя, что вы сделаете? У нее есть жилье, у меня нет. Я к вам пришла с проблемой. Я, а не она. Я пришла к вам. У нее тоже жилье есть? Вы постоянно мне обещаете. Вы даже сейчас не дали мне полный ответ. Вы говорите, что вам утвердили, но вы мне не даете гарантии, кто там и что там пройдет даже. Все по правилам по очереди. так енді вот вы говорите по правилам енді үйдің үйдің кезегін сіз ма ертең айтасыз да нақты да әлеуметтік желіге өзіңіз парақшаңызға шығарасыз ба смысл стоять мәслихаттың парақшасына шығарамыз мәслихаттың парақшасына шығарасыздар официально қай жылдың отчеттары ертең алатындары бұйырса деген соны официально маслихаттың несіне қанша үй бізге керек емес халық андайды оқымайды анда қырғын қырғын нақты нақты нақты бізге былай керек қанша нешінші жылдың кезектегі кезегі алынады қанша адамға үй беріледі қай санаттағы нақты бізге кәдімгідей сондай керек сосын екінші мәселем бар мен деген қазіргі э, таңда жұмыс жоқ қой білесіздер ғой да жұмыс жоқ э, э, именно деген осал топ көпбалалы аналардың неге еркектерін сокращениеге именно неге сондай топтарды неге лақтыра береді неге оларды жұмысқа алмайды неге олардың алақандарын жайғызып қояды неге солардың хотя бы әйелдер баламен үйде отырма неге еркектерін кәдімгідей күрделі бақылауға неге тапсырмайсыздар каждый мекеме басшыларына именно сол осындай осал топтағы мына мүгедек бала бағып отырған именно мына көпбалалы үйінде мүгедектігі бар аз қамтылған отбасылардың неге солардың еркектерін жұмыстан сокращение жасайды қашанға дейін осы продолжаться будет неге жұмыс жоқ неге олар да қазір бізде жұмыс жоқ соның наркоман болып кетті сіз қазіргі таңда трамадолмен неге сіз менімен бірге күреспей жатсыз маған сол сұраққа жауап беріңізші бірінші сұраққа жауап берейік біз нарықтық экономиканы өмір жатыр әр мекеме өзінің қаржылық жаңағы пайдасына байланысты қажеттілігіне байланысты енді біздің мынау бірақ бірақ пакеттерге қалып қойған енді алдында ана қызы дейтін неге деді жұмысшыларды қабылдады деп ана неге шақырды ғой өзінің адамдары иә иә өзінің адамдары ортасында күйеуім барды барлығына резюмесін тапсырды адамдар сол сол алып қалып қойды қазір енді бізде еңбек биржасы бар соған тұру керек сол тізімдерді алайық барынша жоқ оны аманат партиясының несінде обещаниесінде бар емес жұмысты қамтамасыз етеміз деген жиырма сегіз күндікті сіздер он төрт күн қылып береміз он төрт күн аманатты ол қайда жұмыс қайда енді обещание бердіңіз халыққа соны орындайсыздар айтқан айттыңыз ба ол жұмысты орындау керек міне мына аманат партиясында әр депутаттың өзінің сайлауалды бағдарламасындағы айтылған нәрселерді орындауға жұмыстанамыз енді жұмыс қайда жұмыс қайдан аласың сіз депутатсыз қолыңызда билік жоқ ештеңе жоқ сіз қалай ондай уәде бересіз вообще құр уәде вообще қатынасы жоқ неге осы уақытқа депутат болғанда неге сіз осының бәрін қолға алмадыңыз әр сайлау кезінде әр партияның өзінің сайлауға жоқ аманат партиясы неге айтты жұмыс тауып береміз деп енді оны ертең зерделейміз жоқ неге айттыңдар вообще если қолдарыңда ондай ондай болмаса бәрі нарықтық экономика неге айттыңыздар ондайды оны аманат партиясы маған жеке жоқ сіз қайдан шықтыңыз аманат партиясына келіп отырсыз неге ондай не аманат партиясымен бірге ертең жауап береміз оған жоқ неге ондай айттыңыз қалай жауап қазір неге жауап бермейсіз әлеуметтік желіге шығады мына біздің парақшамызға шығарамыз қазіргі ай сайын жаңағы қаншаға жұмыс орны ашылатынын қанша адамға орналастырылатынын ашылып жатыр ашылып жатыр ғой тапсырып жатыр ғой былай былай деп өйтпейді өйтпейді былай кетіп қалады адам адірін адамы өзінше жанындағы адам каждый компания солай моя своя қалай компанияны көрдік миллиондап екі миллиондап ақша алып кәдімгі кіргізіп жатқандар қалай көзіңе енді бұл темірін алып кеткенше сонда я түсінемін егерде ішіп шығып кетсе егерде бірдеңе бүлдіріп шығып кетсе жақсы ондай машин жасаса но жалғыз өзі асырап отырады семьясын оның оқуы бар баласының иә, төлейді иә. үш төрт баласы кредиті бар кредиті бар тамақ бар расходы бар инвалид мен өзім балам бар иә ерекше балам бар мен жұмысқа шыға алмаймын күйеуім шығу керек қой енді мен баланы құтақандай баланы мен жалғызсыздан кете алмаймын күйеуім жұмысқа шықты сокращение шешін сәуле шешін ғой бұл енді нарықтық экономиканың өкінішке орай біздің президент біздің президент біздің елді әлеуметтік ел деді ғой правительство социальный государство сонда социальный государство болғанда социальный мемлекет болғанда сонда сіз үй жоқ тегін үй жоқ тегін үй жоқ қой бүкіл үй банк арқылы под проценты ақшаға алынады тегін үй жоқ жоқ дұрыс қой игілік жоқ жұмыс э, біреулердің қолында жекеменшік нарық уақыты дұрыс па сонда сіздің бағана социалды мемлекет деп айтып отырғаныңыз сайлау алды айтқан сөздеріңіз не жайында дауыс шықпай қалды енді менің ойымша э, біздің мынау мемлекет басшысы бар сіз барсыз депутат сіздің айтқан сөздеріңіз неге инвестицияларды тартып э, құрсын қош қайда аликошқа жаза қойшы жұмыс орындарын ашу сол арқылы халықтың жағдайын жақсарту негізгі мақсатымыз енді сіз сонда екі жыл депутат болған кезде қандай э, банағы банкке болсын банктен былай болсын қандай инвестиция тарттыңыз қандай жұмыс орнын аштыңыз мен мен инвестиция тартқан жоқпын не ой енді қалай жұмыс жасаймыз сіз екі жыл бойына жоқ сіз енді банағы шетелге барып бізге қазақстаннан кел біз саған газ береміз су береміз мұнай береміз бәрі тегін жұмыс орнын аш деп неге айтпадыңыз ақшаңыз бар бізде әр өзінің жауапты құқықтық органдары бар мысалы біздің сыртқы істер дипломаттарымыз бар біздің мемлекетте үкімет басының адамдары бар олар әр елге президентпен де барады жаңағы үлкен үлкен жаңағы мекемелердің басшылары үлкен үлкен проектілердің басшылары бұл жердегі жаңағы нефтехимический комплекс деп жатыр одан кейін екінші завод салғымыз келіп жатыр одан кейін тағы да завод зона экономика мына ақтауда бар ғой ақтауда маңғыстақта депутаттар басқаша жұмыс жасайды міне қазір жетібай міне өздерінің халқын қамтып алады өздерінің халқын иә, қамтып алады жұмыспен басқа жақтан ешкім шақырмайды өзінің халқын а бізде наоборот жүз жүз жұмысшыны қараңыз біреуі тек қана тек қана біреуі басқа жақтан келген адам тоқсан иә. тоғызы маңғышлақтың адамы сіз не иә. олай неге маңғышлақтың депутаты олай жұмыста отыр сіз неге именно сіз иә, неге олай жұмыс неге айырмашылық айырмашылық неде қазақстанның заңдары бөлек па деймін маңғышлақта бөлек заң шығарып қойды ма атырауда бөлек заң шығарып қойды ма заң бір ма заң бір неге енді сіз жұмыс жасамай отырсыз зерделек зерделейміз қараймыз жоқ жоқ екі жыл бойына зерделегенде не қандай қорытындыға келдіңіз екі жыл бойына екі жыл бойына елдің адамдары жұмыс істеп жүруі мүмкін қазақстанның барлық адамдары иә иә бес процент бес процент тоқсан бес процент міне жетібайда қазір бүгін забастовка отыр мен сізбен бірге жетібайға барып аламын жетібайда забастовканың қасында депутаттар тұр жаңбыршыннан бастап иә, бәрі иә, депутат сол жерде тұр а біз сізді былтыр қаңтарда неге махамбет несіне шақырды шақырды келмедіңіз ауырып қалдыңыз ба тығылып қалдыңыз ба қорқып қаңтарда қайда болдыңыз біз білмейміз қайда болдыңыз қаңтарда қайда болдыңыз өз басымның менің өзімнің ұстанымым заңды сақтау жоқ халықтың алдына шықпайсыз ба сіздер депутатсыздар ғой заңды сақтау менікі заң бұзушылық па сонда жоқ жоқ адамдар шықты қалай ол сонда газ елу деді неге сіз шықпадыңыз бұл жерде сіздікі дұрыс емес газ жүз жиырма болсын деп шықпадыңыз ғой сіздікі заңсыз емес деп айтуға не сіздің сайлаушыларыңыз қайда қалды бірін өліп бірін қалды деп тұрсыз неге шықпады міне маңғышлаққа шықты енді сіз біздің алдымызға шықпадыңыз ба енді сіз неге шықпадыңыз айтпадыңыз ба дұрыс тұрғандарыңыз заңсыз дұрыс емес заңсыз деп неге айтпадыңыз неге иә, шықпадыңыз біз күттік депутаттар келмеді рұқсат етпеген жоқ енді сіз бізге шықпайсыз жоқ қазіргі митингтерде рұқсат керек емес қой қазіргі митингтерге сол емес қазіргі митингте тек қана уведомление сізге просто хат жазып жібереді атырау қаласының мәслихатына мен осы жерде митинг жасайын деп отырмын қазір рұқсат деген процедура жоқ түсінесіз ба сіз рұқсат етпеген дегеніңіз ол қапа э, қараймын айтқанда өтірік айтып отырсыз рұқсат керек емес сіз қалай өтірік айтып отырсыз рұқсат керек деп рұқсат керек емес митинг жасау үшін сол күні қайда болдыңыз сіз жоқ рұқсат рұқсат деген жоқ қой жоқ сол күні пайда болдыңыз сіз согласие бар рұқсат жоқ неге өтірік айтып отырсыз қайда болдыңыз давайте менің өзімнің ұстаным мен революция забастовка жаңағы ереуілге қарсымын неге шықтыңыз депутат болғанда онда неге депутатқа неге депутатқа бардыңыз неге депутатқа бардыңыз неге депутат болдыңыз сонда революция болу деген емес міне келіп отырсыздар ма міне мынадай дискуссия жасау тұрақты комиссияларда басқа комиссияларда құрып сол жерде осы мәселелерді көтеріп тиісті орындарға жазу сол арқылы өзгерістерге жоқ мына қараңызшы орал орал батыста ғой орал қаласының депутаттары шықты площадьта тұрды оралда ешқандай қырғын болған жоқ тарап кетті ақтөбенің депутаттары түгел шықты спокойно тарап кетті ешкім ұрған жоқ ешкімді өлтірген жоқ ешкім ешкімді өлтірген жоқ ақтаудың депутаттары шығып тұрды бір терезе жоқ бір терезе жоқ иә, иә, депутаттар шығып тұрды Атау депутат мен халық қалаулысымын деп айтты мен халық қалаулысымын сіз сол күні қайда болдыңыз неге соның ортасынан неге тұрмадыңыз халқым былай істемеңдер былай мен кез келген халыққа да жоқ қайда болдыңыз сол болса кез келген мәселелер болса осындай дискуссияның үстінде отырып шешу менің принципім сол мама жоқ не ғой нұрбол мен сізге да айтайын мен лично осы кәдімгі осы атыраудың тұрғыны ретінде мен қарсымын сіздің депутат болуыңызға шын айтамын бізге жоқ бізге мынандай халық қалаулысы керек емес ертең құдай сақтасын халықтың бір басына тағы да бір құдайдың бір өзі сақтасын бір жаман күн туатын болса сіз кәдімгі бірінші қашатын адамның көрініп тұрсыз енді оны мен сіздің бетіңізге айтайын мен жалпы бетке айтатын адаммын ғой сосын екінші мәселе қазір самодел мәселесі көтеріп жатыр ғой көтеріліп жатыр сіз сол тарапқа қазір қандай жұмыс жасап жатырсыз бұйырса бізде құқық қорғау және этика дейтін неміз бар оған вадим деген жаңағы құлмағамбетов вадим деген депутатты комиссияның басшысы болды сол ертең келесі аптаның аяғы или арғы аптаның басында біздер сол мәселе бойынша бүкіл жауапты органдардың бәрін шақырып жоқ сіз мына түнде мәселе бойынша біз былтырғы жоқ бізде шақыртпадық қой біз уже бәрін қой біз комиссия құртпадық уже жұмыс тоқтаттық қой оның бәрін бүкіл басшылармен уже бүкіл басшымен полицияның басшысымен бәрімен өзі нұр жақсыласаңыздар жақсы сосын біз былтырғы жазған өзіміздің сауалдарымыз бар соның бәрін көтеріп неге нәтиже жоқ неге нәтиже жоқ неге нәтиже жоқ неге нәтиже жоқ алдыңғы жылдан бастап осы депутаттар көтерді осыған депутаттар алдыңғы жылдан бері неге подъез подъез болып тұрған флакон енді ол жерде неге нәтиже жоқ әр институт өзінің функциясын орындау керек дұрыс па жаңағы жарты ретінде жарық беру керек полиция контроль жасау керек депутат үй жасау керек беру керек депутат үй енді мысалы әр жердегі функциялар мысалы орындалмай жатса ол енді проблемаға айналады міне халық жоқ сіз сіз былай қараңызшы депутат деген это такой же общественник только у него есть мандат иә разница в этом только у тебя есть мандат неге мына сандуғаш э, общественница неге бағанағы тамадоның ортасына барып кіріп күресіп барыгіге барып полицияны шақырып комиссия құра алады қолында мандат жоқ сіз неге үйде жол жерде жатсыз иә. өз неге неге бір рет хотя бы еріп бармайсыз неге бір рет еріп бармайсыз немен бүгін шығасыз ба немен шығасыз ба бүгін бүгін бүгін шығасыз ба бүгін ретке шығасыз ба менімен все онда мен мен без проблем сізді алып шығамын кәдімгі халықтың алдында көрініп жүресіз иә халықтың алдында көрініп жүресіз иә. біз например депутаттың болғаны жақсы бірақ та депутаттың тығылып қалғаны халық қырылып жатқан кезде маңғышлақтың депутаты шығып халқым тәртіп сақтайық жерге мусор лақтырмаңдар бүйтейік деп айтып тұрған кезде біздің депутат үйінде терезеден тығылып қарап тұрған қорқақтық көрсеткені біз дейтін ақылға сыймайтын зат біз азамат жігітсің өлім бір рет өлесің өлсең екі рет өлмейсің тек қана бір рет өлесің сондықтан сен сол кезде халқым деп шығуың керек еді осындай дәл осындай күйде мына жерге де депутаттық неңді тағып алып қолыңда мандат тұруың керек еді халқым сен мені таңдадың ғой мен сенің депутатыңмын сен таңдаған халық сені ұрмайды ғой а вот эти таңдамаса домоцар жүру мүмкін өте другой вопрос ант беріп отырсыз ант беріп отырсыз халыққа көмектесіп неге шықпадыңыз ондай қиын кезде шығу керек бірақ ол тіпті недопустимый зат жоқ жоқ бұққа жоқ президент сол неге шығып айтпадыңыз любой проблеманы столдың үстінде шешу керек а жұмыс жұмыс жұмыссыздықты жаңа айттық қой еңбек биржасын айтпай ақ қой жоқ айтпай ақ қойыңызшы құдай бар ғой ше резюме жібердік те ответте жоқ мында жоқ любой бір мекемеге барсақ ақша Сереж, как нам узнать очередность, как проходит? Ну, кому э, очередность, как проходит? Пусть данные предоставит тебе. Ну, какие года получают? А. Потому что... İşte а, ну, должна быть информация. Они же одобряют ипотеку? У них данные есть. Просто кто-то 19 год ждет, а кто-то 18 получает. Это же неправильно, несправедливо же. Настолько экономика, да? Я сколько раз Покажите данные, какие бір нәрсені у нас нет информации соны жабу керек жапқаннан кейін жұмыссыздық азаяды жұмыссыз адам атырау халқы сонда бірдеме бар разряд па бірдеме төртінші мен мына жақта автобус қайда жоқ рүстем біреуді ұстап алды дейді маған сол жаққа барыңызшы телефон тастап кетті отыра беремін. телефон тастап кетті прямой отыра беремін. мен қалай барамын ана оны тізіре бер біз мен қазір прямой эфир қойсам просто нарық экономика сіз свет ты автобустың бағасын контролируете правильно там что разве рынок есть нет рынка светтің бағасы бүкіл столбы бүкіл подстанция кімнің ақшасы сіз қалтаңыздан шығарып берген ақша бюджеттің ақшасы дұрыс па дұрыс қой светтің ақшасын бүкіл подстанция кім салып отыр бюджет салып отыр газдың бүкіл трубасын кім жүргізіп отыр бюджеттің ақшасына жүргізіп отыр сіз қайдағы нарық айтып отырсыз мен осы жерде деп айтып кетті ғой вообще сіз банкирсіз ғой нарық пен плановый экономика деп ол бөлек заттар ғой беруші ретінде мен нарық экономиканы айттым жоқ енді сіз бағанағы ақша беріп отқан мекеме ақша беріп отқан мекеме сіз біреуге ақша бердіңіз мысалы иә ақша бердіңіз соларда неге сұрамайсыз мына кісілер адамдарын алсын деп жаңағы жұмыссыз қалған мекемелерді білесіз ғой соларға неге жұмысқа ал жұмысқа ал деп енді қараңыз біз ұсынамыз мен олай емес қара круглый стол болады ғой мысалы бес жүз компания ма каждыйынан представить бүгін э, елуін алып келдіңіз ба столда менде мынандай мен қаламды өзгертуім керек менде мыналар бар кеше сырымқызы құлсарыға барды иә көбінде жалобы осы жұмыссыздық айтады біз донор болып отыр дейді басқа елге дейді осындай айтты бұл кісі бірақ өзімізде жұмыс жоқ дейді жастар не істейді барады шегеді не істейді әйел сабайды ішеді басқа не істейді ал не істейді басқа оның кредиті бар тықпа жатыр не істеймін ішемін ішкенде мен бір күндік өмір сүремін міне как раз а жүріңіз любовь жүре қойыңыз жүре берейін ба барады рейдке алып барады трамадол жеңуге бірге шығамын дейді ғой менмен